ta preata hopu pe gai hysterousi freata exorutetai kai to heilei amboni periballetai. i balletai hine metis en piptai ek to hydor kalpais exulinais haitines ek kamakos e schoinu e haluseos cremantai, e che e romboe, e cylindroe laben econti, e trochoe, e alla men antliae aruetai.